saya Fulan bin Fulan sekarang sudah terjadi banyak tanda-tanda kiamat kecil apakah antara tanda-tanda kiamat besar dan amalan yang boleh di antara tanda kiamat besar datangnya Al-Mahdi datangnya Al-Masih Dajjal turunnya Isa Al-Masih keluarnya binatang yang berbicara kepada manusia terbitnya matahari dari barat tanda-tanda besar kita tidak disuruh mencari-cari menunggu-nunggu menengok-nengok Allah Ta'ala bagi tahu itu Nabi bagi tahu itu supaya kita siap-siap kalau kita dibagi tahu kamu akan mati Abdul Somad kamu akan mati bukan saya nak cari-cari bila saya mati lalu kemudian saya datang ke doktor, doktor tolong cek jantung saya kira-kira ber tahun berapa saya mati bukan bila kita dibagi tahu kamu akan mati maka yang perlu kita siapkan adalah bekal untuk mati mati. Begitu juga dengan kiamat ini, dunia akan kiamat. Bukan kita cari tahu bila kiamat akan terjadi, tapi maknanya kita siapkan bahwa rumah kita yang besar akan hancur, bahwa kereta kita yang cantik akan hancur, bahwa kita pun akan hancur dimakan cacing tanah, maka siapkanlah bekal untuk menghadap hari kiamat. Itu maknanya. Yasaluna ka'ani sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu bila hari kiamat. Qul la ya'lamuha illahu. Yang tahu hanya Allah sahaja manakala Nabi sedang sampaikan tazkirah ada seorang bertanya Ya Rasulullah mata saat bila terjadi hari kiamat Nabi tak ada jawab Nabi tanya balik ma'ada telaha Nabi tak jawab ma'ada telaha eh, apa yang kamu siapkan untuk menyambut hari kiamat itu apa jawab dia hubbullah wa rasul hubbullahi wa rasulih aku cinta kepada Allah dan Rasulullah kata Nabi SAW cintamu kepada Allah dan Rasulullah SAW sudah menyelamatkanmu maka yang perlu dari pertanyaan jamaah kepada Nabi itu menunjukkan apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat Ustaz Abdul Somad saya nak bertanya kita akan jumpa bulan Rajab dan Syaban puasa sunat apa saja yang dikerjakan di bulan Rajab dan Syaban dalam hadis dikatakan salasun mutawaliyatun Inna iddata syuhuri inda Allah isna asyara syahran fi kitabillah Jumlah bulan ada dua belas Minha arba'atun hurum Syukran jazakallahumma khairan ahsanallah ilaikum Minha arba'atun hurum Ada empat bulan haram Empat bulan haram maknanya empat bulan mulia kita disuruh beribadah Ibadah yang paling elok adalah puasa sunat Apa empat bulan haram itu? Salasun mutawaliyatun Tiga bulan berturut berterusan tiga bulan Muharram Zulqa'dah Zulhijjah Muharram Wabaina Jumada wa Syaban ada satu bulan bersendirian dia terletak antara bulan Jumada dan Syaban itulah dia bulan Rajab jadi nanti kalau ada orang banyak berpuasa bulan Rajab apa dalil awak puasa bulan Rajab? karena bulan haram bulan haram bulan mulia di bulan mulia paling bagus beramal yang mulia apa amal yang mulia? puasa sunnah bulan syaban Nabi paling banyak puasa selepas Ramadan adalah syaban jadi kalau kita buat yang paling tinggi adalah Ramadan di bawah Ramadan syaban di bawah syaban bulan haram paling tinggi Ramadan di bawah Ramadan syaban di bawah syaban itulah dia bulan haram Muharram Zulqa'dah Zulhijjah, Rajab. Nah, inilah puasa-puasa sunat. Sampai-sampai puasa bulan Syaban itu, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Karena Rasulullah SAW sumu Syaban kullahu. Nabi pernah melaksanakan puasa bulan Syaban itu kullahu. Tapi bukan tiap-tiap tahun. Bukan maknanya tiap tahun Nabi bulan puasa Syaban itu full satu bulan tidak. Makna kullahu mu'azzamahu sebagian besarnya. Makna kullahu pernah satu bulan Syaban dia puasa full tapi tidak tiap tahun. Oleh sebab itu banyak-banyak puasa sunat ini elok. Banyak sekarang orang puasa tapi bukan lillahi taala. Puasa nama itu somaradin diet. Ah, niatnya takkan Allah. Berniat puasa karena Allah dietnya dapat. Berniat diet Allah tak dapat. Oleh sebab itu maka luruskan niat innamal a'malu binniat.